咚吃咚吃咚咚咚吃咚吃咚动咚咚咚吃咚吃咚吃咚咚咚。你好，走开。OK。咚吃咚吃咚吃。嗯？嗯？咦？嗯？ 夜